भैया देखो 안녕 안녕 얘들아 कुछ मिला मिला गया मिला गया क्या मिला दिखा दिखा रे कशा आहे ना इकडे काय शांत बस चल चल चल पटकन पळत ये इकडे चल धर चाललो मग मी टाटा टाटा ए पाऊस आला चल घरी चल चल जल्दी चल सर पटकन यार चल सायना घरी जायचं चल राहू दे त्याला इकतील तिथं शायन चाल चल पटकन पळत ये पळ पाऊस आला